Tichetele de masă reprezintă un instrument de motivare a angajaților care promovează și un mod de viață sănătos al acestora. Este părerea președintelui Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Oleg Buza. Suntem ferm convins că Moldova și sindicatele din Moldova trebuie să promoveze etichetele de masă ca este un instrument foarte benefic pentru salariați și pentru familiile lor. 800 de lei la un salariat, asta ce înseamnă rău? El va fi în primul rând sănătos. În al doilea rând, prin etichetele de masă nu este posibil să procur cu alcoolice, tutun și alte probleme care nu se permite. Un alt beneficiu al acestui instrument este crearea noilor locuri de muncă necesare pentru buna funcționare a acestui sistem. Doi la mână, uitați-vă câte locurile de muncă în cafenele, magazinele s-au creat pentru că deservirea aceasta include și pe oameni care deservesc pe cei care vin. De aceeași părere este și președintele Federației Sindicatelor de Construcții și Industria Materialelor de Construcții Sindicons, Victor Talmaci. El afirmă că instituția pe care o conduce a fost printre primele care și-au exprimat intenția intenția ca tichetele de masă să ajungă și în Republica Moldova. Un lucru este cert, că ele au fost așteptate de eh, cetățenii Republicii Moldova și, în general, de salariații care muncesc în ramura construcției. Federația Sindicons a fost eh, printre primele sindicate de ramură care au înaintat eh, propuneri partenerilor sociali pentru a elabora un proiect de lege care ar putea veni în folosul salariaților de acordare etichetelor de masă pentru fiecare zi lucrătoare. Președintele Sindicons susține că angajații din construcții sunt tot mai interesați ca acest bonus să fie prevăzut în contractul lor de muncă, deoarece așa sunt motivați să rămână și să lucreze acasă. Prin acest instrument, noi suntem uh, mai aproape de oameni, mai aproape de ramură, mai aproape de țară, salariare și atunci când uh, motivăm prin acest instrument salariații noștri, înseamnă că noi avem un argument în plus ca oamenii să muncească acasă. Numărul salariaților care beneficiază de etichete de masă este în creștere. Salariații devin tot mai activi, ei mai insistent vin cu propuneri față de agenți economici pentru a prevedea în contractul colectiv de muncă acordarea tichetelor de masă. 73% din angajatori consideră tichetele de masă atrăgătoare din punct de vedere fiscal. Nivelul de satisfacție privind utilizarea tichetelor de masă este de 51,2% din angajatori și 46,9% din angajați sunt extrem de mulțumiți. Vorbim de nota 10 din 10. Creșterea până la 100.000 de utilizatori a etichetelor de masă ar contribui anual la suplinirea bugetului de stat cu 186 de milioane de lei.